Mirvarid Dilbazi, müəllimim. O elə şəfqətli, elə gözəldi. Yox idi gözümdə heç bərabəri. O bir arzu idi, xoş bir əməldi. Yaşayır könlümdə illərdən bəri. Necə məlahətli, qəşəng idi səsi, axan saf suların təranəsi tək. Necə də isti idi doğma nəfəsi, necə də böyükdü köksündə ürək. Müzik Qarlı qış axşamı soyuq küləklər körpə ürəklərə gətirəndə qəm, onun bir sözü ilə açar çiçəklər, nura qərq olardı elə bir aləm. Min nəğmə gələrdi qulağımıza, daim çiçəklənən könül bağından. Elə bil çıxardıq təzə bir yaza, soyuq, cansıxıcı qış otağından. O bizim şəfqətlə sığallayanda hərdən başımızı bir ana kimi Onun ətrafında biz də bu anda olardıq nur görmüş pərvanə kimi. Heyif gəl çatmaz o gözəl günə. Aradan keçmişdi neçə qış, bahar, ancaq saçlarımın üstündə yenə sanki o əllərin hərarəti var. Ah, ey uşaqlığın gözəl günləri. Əziz müəlliməm, hardasınız siz? O məktəb illərim dönsəydi geri, önündə hörmətlə indi çöküb diz deyərdim. Bu şeirim, sənətim üçün həmişə, həmişə borcluyam sənə. Şərəflə keçirib ömrünü bütün nəsillər böyütdün doğma vətənə. Sözü inci kimi düzdün dilimə, öyrətdin düşünüb cümlə qurmağı. Qələmi bir dayaq edib əlimə çox usta çıxartdın uca bir dağı coşqun bir çay kimi, bir bulaq kimi sən həyat eşqi ilə coşdun, çağladın. Mümkün olsaydı açmaq qəlbimi, görərdin orada həkk olub adın. Sən uşaq könlümün eşqi, ilqarı, andıydın, ustadım, dostum, yoldaşım. Bunun üçün bu adı daşıyanların önündə hörmətlə əyilir başım.'' Thank you.